obligée ah, toute ma vie. Hein. Je m'appelle Claire et je suis contrôleur de gestion euh, au sein du siège de SEMSIC. J'ai rejoint SEMSIC en mai 2021 en stage tout d'abord et après j'ai euh, signé une alternance pour mon Master 2. Et donc là j'ai signé mon CDI en septembre. Mon parcours euh, scolaire, j'ai fait euh, un DUT GEA en deux ans et après je suis allée directement à l'IGR IAE de Rennes. En licence 3 comptabilité contrôle audit, j'ai fait une année de césure où je suis partie à Séoul en Corée du Sud et je suis euh, revenue terminer du coup mes études en master contrôle de gestion et audit organisationnel à l'IGR IAE que j'ai pu réaliser en alternance lors de ma deuxième année. contrôle de gestion, euh, c'est euh, informer, conseiller et analyser. Mon équipe, c'est euh, de la bienveillance avant tout, puisque je suis arrivée, je ne connaissais pas trop le métier, et on a répondu à toutes mes questions, puis évidemment la bonne humeur. Ma formation me sert chez Samsic puisque ça m'a appris les bases et après sur le terrain tous les jours au contact des agences d'exploitation et de mes collègues. Alors dans deux ans, je me vois dans, continuer un métier que j'aime, donc euh, j'espère chez Samsic, et avec peut-être un peu plus de responsabilité au fil du temps. Quand je suis arrivée euh, en stage, euh, je connaissais pas trop le métier et en fait, je m'appelle Claire, mais la directrice comptable s'appelle également Claire. Et j'ai reçu des de téléphone qui ne m'étaient pas destinés et je pensais vraiment euh, juste être incompétente. Donc voilà, c'était des quiproquos euh, qui me sont arrivés au tout début.